Alltså, åh. Varför skickade jag ens det där? mår du? Eh, jo, jag mår bra. Du då? Jag mår bra. Alltså, Bill är så bra på franska. Och sen typ, hon är så snäll också. Alltså hon är så himla rolig. Du skulle bara sett vad hon gjorde häromdagen. Hallå, Vilma! Kom! Här, Vilma, kom. Hej. Ja men sjukt att vi träffade dig här. Alltså vi ska dra till gården, vill du följa med? Nej jag kan inte. Ja men jag ska bara ringa Elvira.